Makhe sixele msinyane ke zeziphi ezi zinambuzane sidibene nazo. Siqale sadibana nantoni? Etheni? usadibana nantoni etheni eyenza ubusi sadibana nantoni nohlaba amanzi otheni ohlala ecaleni kwamanzi sadibana nantoni noqongqothwane otheni onombala obomvu namachokoza sadibana nantoni litheni ibhabhathane legend liqokelela incindi good boy sadibana nantoni inye ikritsi kuthiwa yintoni kaloku igama layo lesixhosa yinyenzane yenza ntoni yona yenza ingxele ngamaphepha okay sadibana nantoni nsusu sikhwaza thetha kakuhle sadibana nantoni nembovane imbovane yona kuthutheni iyathanda ukusebenza ikhuthele good iyathanda usebenza sadibana nantoni ke ngoko yokugqibela kuthiwa isigcawu sona sitheni asosinambuzane senza ntoni isigcawu sitya intoni izinambuzane ufunde kakhe kakhulu ke abantwana bam buyela nezideskeni ke sikhuphele elambongo inkosi ndicela iincwadi zam nkosi